अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दुनिया में जहर मिला के जाना एगो पुण्य कैदा एगो पुण्य मिला के जाना एक तो पुण्य कई दा studio Moniari Watch. Barcelona. अपन म्यूजिक दीवाना के नूर डाली गोरी तहरा मांग में के हुसैन नूर डाली गोरी तहरा चक्कर में कुछ कर जाई hoy बात आई लव यू कही हो कान में लो के बाद आई लव यू कही हो कान में दीवाना के लाश आजू जड़ी समोसा বইনি তাহারা চলতে জানম কাকা ন কইনি তোর দিহলু দিলম কহিকে না বইনি তাহারা চলতে জানম কাকা ন কইনি দিলা বাহার चक्कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू न सनम जाके मर ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाइब मिलबू न सनम जाके मर जाइब अपन music digital recording studio Moniari ওয়াজ